Çingiz Aytmatovun həyatı, yaradıcılıq yolu. Çingiz Aytmatov Qırğızıstanın Talas vilayətinin Şəkər kəndində anadan olub. Dövlət xadimi olan atası repressiyaya məruz qalaraq 1938-ci ildə güllələnmişdi. Çingiz Aytmatov 8-ci sinifi bitirdikdən sonra Cambul şəhər zootexnikumunda oxumuşdu. Sonralar Bişkek kənd təsərrüfatı institutunda ali təhsil alan Çingizin 1952-ci ildə ilk hekayələri çap olunmuşdu. Ali təhsil aldıqdan sonra o 3 il ixtisası üzrə işləmişdi. Atasına bəraət verildikdən sonra isə Moskvada Maksim Gorki adına Ədəbiyyat İnstitutunda ali ədəbiyyat kursunda oxuya bilmişdi. Çingiz Aytmatov həcmindən, janrından asılı olmayaraq, bütün əsərlərində ciddi həyatı problemlərin bədii həllini verməyə qabil olan qüdrətli sənətkardır. Onun povest adlandırılan əsərləri əhatə etdikləri problemlərə, maraqlı, keşməkeşli insan taleylərini əks etdirmələrinə görə ciddi roman təəssüratı yarada bilir. Cəmilə, Köşək gözü, Qırmızı yaylıqlı qovağım mənim, Əlvida Gülsarı, Ana tarla, İlk müəllim və s. povestlərinin daşıdığı böyük ideya mənəvi yük cilt-cilt romanlarla müqayisədə ağır gəlir. Çingiz Aytmatov povest və romanlarındakı Gün var əsrə bərabər, Qiyamət, Kassandra damğası, Əbədi gəlin, Ağ gəmi, Dəniz kənarı ilə qaçan alabaş və s. əsərlərində kiçik insanı dünya ədəbiyyatı miqyasında əsas obraza çevirə bilmişdi. Onun əsərlərində sadə qırğız insanının həyat qayğılarından tutmuş, dünyanı narahat edən, qlobal əhəmiyyət daşıyan problemlərə qədər Dərin, ciddi və məsuliyyətli mətləblər bədii əksini tapmışdı. Çingiz Aytmatov qloballaşma prosesinin təsiri ilə milli dəyərlərin itirilməsi fonunda Qırğız xalqının timsalında keçmişindən süzülüb gələn mənəvi keyfiyyətlərin, zəngin mədəni irsin böyük enerjisini uğurla əks etdirməyə, güclü müqavimətini göstərməyə müvəffəq olmuşdu. Çingiz Aytmatovun əsərləri ilə dünya ədəbiyyatı yeni sujet və obrazlarla təzələnmiş, zənginləşmişdi. 20-ci əsrin 50-ci illərində 30 yaşlı Çingiz Aytmatovun yaratdığı Cəmilə obrazı təkcə Sovet ədəbiyyatında deyil, eləcə də dünya ədəbiyyatında yeni ədəbi hadisə kimi dəyərləndirilmişdi. Ədib üz-üzə povestində Səidə və İsmail obrazları ilə ədəbiyyatda cəmiyyət fərd probleminə dair fəlsəfi məsələ qaldırmışdı sosialist realizminin prinsiplərinə zidd olaraq Totoyun ailəsinin timsalında ilk dəfə müharibə insanının faciəsini təsvir etmişdi. Çingiz Aytmatovun əsərləri kimi yaratdığı obrazlarda dünyada yeni ədəbiyyatın bənzərsiz təzahürləri olaraq qəbul edilmişdi. Cəmilə, Daniyar, Sadiq, Tolunay, Aysel, Altınay, Baytemir, Toğlan, Altın, Yedigey, Abutalıb və başqaları müəllifin nadir istedadından və dərin müşahidələrindən yaranan yeni tipli obrazlardır. Çingiz Aytmatovun obrazları Sovet ədəbiyyatında model kimi qəbul edilmiş müsbət qəhrəman və mənfi obraz qəlibini aşıb keçir. Yazıcı ədəbiyyatda Sovet adamını yox, sadəliyi, təbiiliyi ilə seçilən insanı təsvir etmişdi. Yovşanlı çöllərdə yaşayıb çalışan bu adi insanların taleyində bütövlükdə insanlığın taleyi və düşüncələri öz əksini tapmışdı. Qloballaşmanın milli dəyərləri arxa plana keçirmək meylinin qüvvətləndiyi bir dövrdə kiçik insanı böyük ədəbiyyatın əsas daşıyıcısına çevirmək Çingiz Aytmatov sənətinin qələbəsi idi.